皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです、えー、今回は私が負っている障害脊髄損傷についてお伝えしていきたいと思います はですね脊髄を通して頭からの信号を各体の部位に伝達させています、まあ、医学的に番号で振り分けられていて損傷部位によって動く範囲っていうのが変わってきます、まあ、ざっくりなんですけども、えー、頸髄首胸髄胸腰髄腰っていうふうに分かれるんですが損傷部位が、えー、頭に 近ければ近いほどやっぱ体の動く範囲っていうのは少なくなってきます、まあ、ですが頸髄損傷首ですねを負ってる人でも歩いてる人がいるので、うん、と損傷部位イコール動かないっていうわけでもありません本当に人それぞれです、まあ、そのくらい、うん、まだまだ、え解明されてない部分がたくさんあるのが脊髄損傷 で私の場合うんと胸水8番っていうのを損傷したんですけども、えー、本来であれば溝ぞちから下あたりが感覚がなくなりますただ私の場合、えー、へそから下の感覚なので損傷部位が8番だけど、えっと、感覚的な番号で言えば10番みたいな感じなのでまあいいいいことなんですけどね、えーと これはうんと、まあ、リハビリのせいかなのかわからないんですけどやっぱり初めの方はもっと体がガチガチというか動かない部分がたくさんあったんですけどリハビリをしていくうちにその筋肉の範囲っていうのがなんかちょっと広くなってきたなっていうのは自分でも分かってきているのでやっぱ動かすっていうことがすごい大切なんだなと思ってます。 全て腕の力で行っています車椅子からベッド、えー、トイレ、えー、お風呂ですねもう全部、えーと、足が使えない分腕とか、まあ、あと背筋ちょっと使えるものとかで補っているのですごいね腕の力が変わっちゃいますめちゃくちゃ筋トレ今してるかっていうと別に筋トレはしてないんですけど普段の動作で、えー、すごい筋肉がつきますしもともと筋肉質っていうのもあったんですけど めちゃくちゃもうなんかどんどん太くなってる気がしますまあでも筋肉が、えー、ついてる方が動作がすごい、えーと、いろいろできるので、まあ、女の人なかなか筋肉がつきづらいんですけどやっぱり筋トレ頑張って腕筋背筋をつけた方がよりうんとそうですね動作しやすくなるのでちょっとやってみてください。で体幹がうん あまり聞かないんですよね。で普段健常者の時って体幹をこう体幹あ今体幹使ってるってだってすごいなんか分からなかったんですけどあこういうところでもこういう体幹で使ってるんだなって、えーと、障害者になって思いました常にバランスボールになってる感じというかふわふわしてる感じがしてて顔を洗う時とかこう前かがみに なってこう止めるじゃないですかそれができませんなので肘をどっかにこうつきながら顔を洗うとかあとラーメンとかねラーメンもこう手をしなってすするんですけどそれもやっぱ肘ついて食べなきゃいけないのでやっぱ見た目がすごいお行儀悪いみたいな感じになっちゃうんですけどうん初めは なんかお行儀悪いの嫌だなってちょっと思ったんですが、まあ、今ではもう気にせずね仕方ないのででもバクバク食べています、まあ、でもそんなバクバク食べてて車椅子生活って運動量がすごい少なくなっちゃうので太りがちです、えー、筋トレね大切です、まあ、そういう車椅子でもできる筋トレ方法っていうのも今後 お伝え動画でしていけたらなと思っています楽しみにしててくださいへそから下の感覚が全くないんですがお尻からつま、えー、先にかけてしびれというのが常にあります、うんと、正座をした後のしびれなんかじんじんありますよねあれがずっとある感じです、まあ、薬とか飲むと緩和されたりする じゃないかっていうのでこう飲んでたりもしたんですけどうんなんかあんまり変わらないかなって思ってます、まあ、それも合う合わないがあるので、えー、それは、えー、と各自お医者さんにご相談とかそういうのしてみてください、えーと、外からの刺激ですね外からの刺激、まあ、例えば使ったとか熱いとか冷れいとかそういうのがわからないので、うんと知らない間に足をぶつけてたりあと車椅子の テップ車椅子のこのステップから足が外れちゃって外れちゃってこう地面に足を地面に足をこう引きずってたりっていう時もありましたなので、えー、と定期的に足のチェックっていうのは大切です、はい、やっぱ異常ですね乗り降り失敗した時とか捻挫しちゃう時とかもあるので、えー 足感覚がない部分っていうのはちゃんと自分でボディチェック大切にしてください、えー、これも人それぞれなんですがうん排便感覚が分からなくなります、まあ、全く分からない人と,、えーと、ちょっと溜まってきたなとかちょっとうち出そうかなっていうのが分かる人とあとは普通にできる人っていうのがいるんですけど 私は全くでき、えっと、感覚がありませんなのでトイレに行きたいっていうのもわからないので普通に漏らしますまあおならも勝手に出ますうんとまあ尿の場合はちゃんと時間で一応3時間半くらいを目安にカテーテルを入れて出します ちょっと今痛そうかなって思ったと思うんですけど価格なく痛くないんですよねで、えっと、男性の場合は尿道が、えー、自分で目視できると思うんですけど女性の場合は見えないので一番初めは、えー、ベッドに乗って鏡で見て、えー、尿器に出して自分で尿道の位置をちゃんと覚える で、えーと、それができるようになったらトイレに行ってやるみたいな感じで練習をしました、まあ、今では普通に、えーと、全部片手ですね片方は鉄に捕まってもう片方で、えーと、とカテーテルを刺すっていう感じで慣れましたやっぱ慣れってすごいですね人間は慣れるんだなと思いました便についてですね、まあ、便については 多くの人が結構便秘に悩まされるらしいんですけど私の場合めちゃくちゃ快便で、えー、毎朝と朝一番に起きたら、尿を出して、まあ、お昼前ですかの時にもうこう触ると降りてきてるのが分かるので座薬とかも入れないで適便して便秘を出します、まあ、適便っていうのは、まあ、自分で指お尻の穴に指を突っ込んで えーと、書き出すことですね、まあ、これもまあ感覚がないので痛くないですえっ、ー、と大腸こううんって息むと大腸がこうグッて下に押してくれてるかんあの動きはするんですけどただ最後まで出し切るっていうほどの力はないので、まあ、そこをやっぱこう指で、えー、補ってるっていう感じですかねもともとお腹がすごい弱かったっていう あるんですけど、まあ、牛乳とか、まあ、焼肉とか、まあ、一般的にこうお腹を下しやすいっていうものを食べるとやっぱりこう便が爆発しちゃう時が多々あります。うんと4時間後食べたら4時間後くらいになんか爆発してる感じですね、まあ、でもそういうのもやっぱり失敗を繰り返していかないと何が自分に合わないのかどれくらい取ったらどうなのかっていうのが把握できないので えーと、嫌だと思うんですけど、まあ、失敗を繰り返して学んでいくことが大切だと思いますなのでリハビリ入院中ですねリハ病院の時ってこう土日とか結構フリーだったりするのでそういう時に外食してえっ、ー、とこれは爆発するのかしないのかっていうのを自分で検討するまあ病院でね爆発したところで んと看護師さんが手伝ってくれるからやっぱそういう入院期間中にいろんなことに、えーと、できるだけチャレンジするっていうのがすごい大切だと思います私も本当にいっぱいチャレンジしました、はい、私の場合は牛乳とプロテインの組み合わせがもう100%爆発するっていうのが分かってます水で割ると何でもないんですけどねなんかだからなぜだろうっていうのがすごいあるし まあ、焼肉も大丈夫な時と大丈夫じゃない時があったりするんでやっぱり外食なんか焼肉そういう刺激物食べますみたいな時はとおむつっていうよりはリハパンこう薄型のリハパンがあるのでリハパンとニワトリパッドをつけていくとかっていうふうな感じで、えー、もこもこしないのでそういう感じでいきますね。もう本当に漏らすってねえっ、ー、と 嫌だし特に、まあ、男性 <laughs> 特に女性とも言わないんですけどでもやっぱり、ね、女性が漏らすっていうのも本当に結構しんどい話なんですけどもうねだから慣れるしかないんですよねそういうのもね。まあ、慣れるしかないしそうならないようにやっぱり自分の管理っていうのを大切にするだから家の家の食事でこうちょっと刺激物食べてみて 漏れるか漏れないかを試してみたりとかねこう漏らしてもいい環境で1回チェックするっていうのは本当に大切だと思います、はい、まあ、自分で自分の体を実験ですね本当に、えーと、めちゃくちゃ実験してます自分の体ででも本当にそれが知るために必要なことだと思います、えー、下半身麻痺の感覚を説明するにあたってやっぱり、えーと、と性っていう部分が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 では本日もありがとうございました。